Kanina pa ako talagang binubisit nito eh. <laughs> talagang buong buo yung pagbumukha ko. Tingnan mo. Okay, one, two. Three. What? Oh. <laughs> okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, may panglas na ano? kami. Last na kami. Tungtuwa ka. <laughs> <laughs> okay. It was at this moment that she knew she fucked up. Pawisan. <laughs> Kili-kili kasali pala. Yeah. ko mag-ano doon. Ano ko? Ah, ikaw magsalita. Hi, welcome. Hi, welcome to my channel. To our channel. Hi, welcome to our channel. This is me, Angie. And I'm Sheila. So ngayon, gawa kami ng challenge. Ito ay, ito ay Whisper Whisper Challenge, challenge slash tongue twister. Alright. Yan. So, let's go. Ah, hindi. Tingnan lang. Ah, uhulaan, uhulaan namin yung... Sasabihin Meron kami kanya-kanyang limang, ano, tongue twister na, ano. Tapos huhula, papahula niya sa akin yung, ano, tapos papahuli ko rin sa kanya. Kung hindi masagot, loblob! <laughs> May, may ano kami, may hinda kami. Meron kaming phobos. Pang ano? Pang makeup to. <laughs> okay, sino mauna? Ikaw na lang Siyempre, meron kami kaming conic. <laughs> May <laughs> kudugo kami dito, bawat isa kasi. Baka kasi makalimutan namin. Madali lang eh. What? ano ba? Diyan ko na lang tumingin, kuya. Oh, pakita mo sa akin yung ano mo, yung labi mo, buwisit. <laughs> Huwag mo kasi, pakita mo sa akin labi mo. Nakikita ba ako dun? Oo naman. Sige. Hindi ko makita yung labi mo. Bullshit. Hoy, <laughs> mahirap kasi ito. Dahan-dahan! What? <laughs> Lumi pa ng pulbo. Sige. Sabi ko Tagalog ah. You make... Tuba? <laughs> ano ba? Ayusin mo. Ang init. Shup, siopaw? Siomay? Sopas. <laughs> siomay, ay siopaw, siomay, siopas. siopaw, <laughs> siopaw, siomay, siopaw, siomay, siopaw, ay siopaw, siomay, Wow! Pas nga ang sinasabi mo tao siomay suman. Oh, kala ko sopas. Amo mo! Babawi ako. O, oh, ako naman. Eh, bakit ang dilim nitong akin? Wala, para ko may ano ha. Heaven in the earth. Ooh, ooh, ooh, ooh. Parang nadagdagan ang aking uvan. Alright guys, ako naman. So, pinahirapan niya ako ng gusto. So, papahirapan ko rin siya ng hosta. Okay. Ulit sa una. ng bituka ng butuko. ng bumili ako ng bu tiki sa bituk. sa Bumili ako ng butiki sa, <laughs> ng bitok. <laughs> Bumili ako ng ano butika sa Bitok. Uy, <laughs> wait lang. Bumili ako ng butiki sa butika. Bumili ako ng butiki sa butika. Hindi. Eh, Bumili ako ng butik sa butiki. <laughs> Wala mali! Ano? Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Tama ka na sana kasi sabi mo, bumili ako ng butiki sa butika. Wala kang binanggit ng but- bituka. <laughs> Okay. So, ngayon siya naman, Grank! Oh. <laughs> para may mumu, para may mumu. <laughs> Ang dulang! Sige na, paulang! marami. O, oh, ikaw naman, pangalawa. Alright, papahirapan na niya ako lang talaga ng gusto. Oh, so, parang kaming, ink. <laughs> Oy, hirap i... Teka. <laughs> Dandahan, ano? Dahan-dahan. Duh. Dandahan nga yun eh. Oh. Pinabuti ni Liprigo. <laughs> ano? Pinabuti ano ni Liprigo. ano yun? Pinabuti. <laughs> Pinabuti. Pinabuti ni... Pinaputi! Ni... Liprigo. <laughs> Pinaputi ni Tipiterio. ano? Ang putong puting putong. <laughs> Ang hirap, demonyo. <laughs> Huwag kang ingin. teka, teka, teka. Okay, ready to the fight. Huwag kang huminga, ate. Teka lang. Oh my God. Para tayo may wrinkles. ano, nawala, ako, nawala ang kilay ko, guys. Talaga, literal. Okay. Pucha. Tumunog yung ano. Ole. Sumasaway na. Manyawa. <laughs> Bilang ka. Sumasayaw na. Ano ulitin? Sumasaway na. May yawa. <laughs> ang nagyayawa. No! Eh! Ano ba yun? Suma sumasaway napasaway ang nagsasaway na nanay sumasaway na nana ma, pa, napasaway ang ang sasayaw ay mali. Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. Ang haba. Alright. O, bakit? Sa'yo din naman. Okay. Ihanda ang pagmumukha at tayo'y lumublog. Arina! Arina! Arina! <laughs> Oo. Ang hula. Sino ba may ilaw mo? <laughs> Uy, isa lang. Dahan-dahan, uy. <laughs> Ay, sila kasi. Dahan-dahan, uy. Grabe ka, pagkabilis-bilis. Mm. Hoy, bawat liter ako, bakit ako? Nag na ka na pag Hello! Hindi ako makahinga. Napuruan ng pulbo sa ilong. Hello! Let's Uy, nabubura yung ano ka mo, yung pulbo nakakainis. Ano? Binubura. Nakap nakaka pag nakaka bag ka bagabag Nakakap naka nakababag nakapag pagab hmm. naka, <laughs> wala na timer isa dalawa pag pababa wala Ta- wala na kakaba kakaba kaba kakaba kaba kaba Oh my God, dito na naman tayo, guys. Oh my God, din ako <laughs> Napuno na gulo tayo Guys, nagkilay pa naman ako, tapos nawawala lang ang kilay ko. <laughs> Ready, gichat! Guys, wala na akong makita. Grabe, ganyan siya sa akin. Wala din niya. Wala ka. Ano, parang may wrinkles. Umuusok pa. Oh. oh my God, para akong gurang. Okay. No, pala, okay. Anu dah. Okay. Sini. Si. No. Si. Si. Sini. Sino. Si. Ni. No. Nusa. Si. No. Si. Ni. No. No. Si ano nuna? <laughs> Mali. Okay. sa pa. Dalawa pang ano? Si no si ni no sa Mali. Sino si ni Sinusi ni Susan okay. ang sit silang sinay. Mali, isa pa, isa na lang. Sinusi ni Susan ang sinidlan ng inom si si Ron mali mali mali wala na ano <clears throat> malapit ka na eh sinusi ni, ni Susan, ni Susan ah. ang sisidla ng sisi eh. Right, right, right. Ihanda ang face lock. Ihanda ang face lock. Ang face lock. <laughs> okay, game over. Over. Over! Savage! <laughs> oy, oy, oy, oy! Walang burahan, walang burahan. Kala mo, ha? Oo. Oh. <laughs> Yung aking luwagang mata. Guys, sino ako? Sino siya? Sino ako? <laughs> sino ako? Wow, lumili pa ng aking ilong. Apat. Mm. Okay. Ikaw na, pang-apat. Guys, okay lang, wala pang ligo. Siya, walang ligo. tap tapito. Alagang pito. Anak. Lalagyan. Aakyat. Pakisa po nga ito sa <laughs> nagbalikan. Nagpito. Malapit na. Nang pito? Nagprito! Naririnig ko na kasi guys, naririnig ko na. Nagprito ng pitong put, pitong, pitong put. <laughs> Ay. Ulwit ka sa ulan. Nagprito ng pitong put, pitong puto ng na ang ulit sa una. Ano? Ano? Nagprito ng pitong put, pitong puto ang pobreng pito. Ilan ang mali ko? Apat. po. Guys, wag sana mali ang <laughs> sasabihin ko. Wag sanang masama. Po! Po! <laughs> Hello. Pobreng pito. Mali nga. Ano? Nagprito ng pitong putpitong puto ang pumipitong puting pato. Buisit. Okay, ink. Ay. teka, teka, teka lang. Yeah. um, okay, okay. Go, go. Bulaga, bulaga, bulaga. Gusto niyo? Ayaw niyo pa matulog? Ha? Ah, Ayaw niyo pa matulog? Ah. Panabot Masinatulog na kayo! Masinatulog na kayo! Batang ay matulog na maaga! alright, alright! Yungib, yungib ng kagubayan. You are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Tan. Ang kamera. Mali. Ang Ang kamera? Ang kamera. oh my God! Ang ah. aking lunga! ang bra! <laughs> huh? Oh. Ang bra? Ang... Ah. I see. Ang brani. Okay. Aray ko. pangako. <laughs> Naglalakang pangako. Ang brani. Mar. Ya. Eng. Ang brani. Mark, Mara, Ngali nga. ano? Ang bra Barbara ay nabara. Ah. Ang bra Barbara ay nabara. Wow. Parang kakain ka dahil. Okay. Ilung, ilugmok na natin to eh. Kanina pa ako talagang binibisit nito eh. <laughs> Talagang buong buo yung pagbumukha ko. Eh. mo. Okay. One, two, tree. okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, may panglas na kami, last na kami. Tungtuwa ka. <laughs> Tungtuwa ka! ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Okay. It was at this moment that she knew she fucked up. Pawisan agad. Hindi, <laughs> ang ano kilig-kilig. Kasali pala. last, last. Ano? <laughs> Tubig. Sa? pinag-ino ka. Tubig sa tumba-tumba. Tumba kulam. Tubig sa kuba-kuba. <laughs> kuba-kuba. Okay, ulit. Danda kasi. Tubig sa ko! Buisit <laughs> isa-isa. Kulang-kulang. <laughs> Egg na. Tubig sa guma. Ano? Binulag pa? <laughs> Tubig sa gumagugam. Ah, Pinagumagugaman. Buisit ang kulang. Ako lang. guys. Ang sama niya. Ang? Kumukulo? Ink. Ang? Kukulo? <laughs> ano ka ito? Yan <laughs> ang nakautot. Wicked, bulig kayo. guys, guys, galing lang kami sa ano sa paninda namin. Galing. Ewan, dumi ng kamay. kulukol. Hindi. Ah. Ang <laughs> Wow, sa bunga na. ang ang lolo nga ano ang, ang color sa porol ni Dolor di color. <laughs> nakakalimutan, nakakalimutan. <laughs> nakakalimutan. Di tayo nagpapalimot, di ba? Dahil last na to. <laughs> okay. So, yun guys. Wala pa sa amin dalawang nanalo dahil kami ay pulpol Sa tongue twister. Hindi namin nahula ang lahat. Nakahula. <laughs> Wala. Baka si ko lumabang. Baka pa, pamiginikan ko ni Monica ang makina ni Moniki. Ganon. Di ba? So, yun guys. So, hope you enjoy our our video today. <laughs> Thank you so much. I, oh, ano sunod? <laughs> ah, hope you guys enjoy our vlog. And this is the first time that kami lang dalawa. Wala lang, nagkatuwaan lang kami. Yung pagod namin, binuhos lang namin dito. So, gusto lang namin maging masaya. Gusto lang namin mag-enjoy, maglaro. Para ang pagod ay So yun guys, sa susunod ulit. Thank you for watching. Oh, thank you guys for watching. Hope you guys enjoy and please subscribe pakipindot ng red button and the bell na din para updated kayo sa anumang video na ipopost namin. Thank you so much Ayun, and God bless. Yan lang. At maliligo na kami. Bye! Mwah!